願いしますよろしくお願いします戦に集いし者のたちを出陣の時行こうか 고통 山の子 して観客の皆様のご声援に感謝ありがとうございました